Несмотря на мощный натиск сирийских танкистов, боевики ведут ответный огонь. Из глубины Джобара активно работают минометы, а из глубины бизнес-центров они пытаются бить гранатометами, безоткатными орудиями и крупнокалиберными пулеметами. Боевая задача выполнена, и танки начинают организованный отход с площади. Танки выходят поочередно, прикрывая друг друга, покидают поле боя. Танкисты бьют несинхронно. Это позволяет момент перезаряжания орудия свести к минимуму. а значит боевикам будет страшно высовываться для выстрела. Работу танков на площади тщательно прикрывают пехотинцы. Еще до начала операции все эти бизнес-центры и школы стали непригодными для выполнения своих функций, как и весь Джобер в целом. Занимая здание, боевики под руководством иностранных инструкторов начинают заниматься фортификационными работами. Результатом их действий становится то, что здания годятся для обороны, но непригодны для своего прямого назначения – Фундаменты повреждены, грунт под домом изрыт тоннелями, несущие конструкции минируются. Нашествие боевиков в Сирию сродни нашествию саранчи на цветущий сад. При отходе орудия в сторону противника. Пятый экипаж подходит вплотную к зданию бизнес-центра и в упор бьет внутрь строения. Там внутри уже находятся штурмовые группы, и по их наводке танкисты прочищают здание. Само здание бизнес-центра занимает 1600 квадратных метров со множеством помещений. Имеет большой подвал с паркингом, что создает дополнительную трудность для выбивания боевиков. Подвал полностью из железобетонных конструкций и устойчив к обстрелам. Имеет связи с другими бизнес-центрами через подземные ходы. Несмотря на интенсивность танкового огня, боевики не потеряли боеспособность. Вот рядом с нами попала пуля калибра 12,7 миллиметров. Прикрыв отступление основной группы танков с площади, экипаж пятого танка тоже начал отход с поля боя. Я с офицерами направляюсь на другой фланг атаки. В этом моле остается работать мой коллега. Идя через это сгоревшее здание, я не могу понять, откуда столько жизнерадостности в солдатах, когда они находятся в этих условиях уже год. Они стойко переносят несгоды и продолжают эффективно решать боевые задачи. Здесь нам надо перебегать дорогу, чтобы не поймать пулю снайпера. Мой коллега направился на первый этаж мола. Тут сосредоточились пехотные подразделения. Штурмовые группы уже внутри бизнес-центра ведут зачистку. Внутри постоянно вспыхивают перестрелки. Солдатам там нужно быть очень внимательными, так как боевики активно минируют подступы к своим позициям. Минируется все. Ручки дверей, книги, мины закладываются даже под напольную плитку. Подрыв производится при наступлении армейских подразделений. Очередная группа солдат отправляется вперед. А танки направляются на новые направления атаки. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.